Versão brasileira Herbert Richards. Bom, pelo que eu vejo, o almoço está servido. Tire as mãos daí! Eu estou fazendo um curso por correspondência de cultura oriental. Japonês, chinês, coreano, todos esses rolinhos primavera. E não serei interrompida pelo seu... Ah, quem poderá ser? Ai! Ah, que bom! É o meu curso de karatê por correspondência. Diz que vou precisar de um parceiro para treinar. Ah, e será você! pode esquecer. Pica-pau, eu lhe ofereço um ano de aluguel de graça para treinar comigo para a prova final. Você falou um ano de aluguel de graça? Deve fazer tudo o que eu mandar, mini-san. Porque a obediência é a ordem do pica-pau. Para se aprender o ritmo correto do karatê, você precisa fazer uns tecamaques no ritmo da música oriental. Use a força do pulso para jogar o tecamac por cima do seu ombro para este prato aqui. Não pode olhar, hein? Como me saí, mestre? ótimo, uma maravilha! Você mereceu seu cinturão sushi. Mas eu acho que está na hora de trabalharmos o seu equilíbrio. Você deve levantar a perna esquerda mais alto. Depois, levantar a sua asa direita como uma garça. Isso, muito bom. Oh, cuidado aí, ó. Asa esquerda, levanta o braço direito, vai. Olha, filha, tem que se concentrar. precisar de uma TV a cabo. Usar o chão para deter a sua queda foi uma decisão de mestre, em minição. Quando vamos dar chutes e xingar palavrão? Primeiro, tem que aprender a se concentrar. vendo nada disso no manual de treinamento. Você tem que me treinar, como diz aqui, ou nada de aluguel de graça! Ah, ataque da cobra silenciosa! Muito bem, você se esconde em casa e quando eu entrar, você tenta me atacar de surpresa. Agora estamos treinando pica-pau. Eu sou uma cobra! amigo, por acaso esse queijo aí é do Leôncio? Não, diz aqui que é para o pica-pau. Tenha um bom dia. Ah, eu adoro queijo bem fedorento. É, você pode até se esconder, mas não vai conseguir fugir, Nini. Né? ensinando direitinho pra ela. Ela pode estar em qualquer lugar. <laughs> Pode até fugir, mas não conseguirá se esconder. Estou vendo que seu treinamento está indo muito bem, senhora Minnie. Estou aqui para testá-la. Se eu não passar nada de aluguel de graça, pica-pau, preciso da sua ajuda. Eu te dou toda a minha coleção de filmes de Kung Fu em Betamax se você lutar com ela no meu lugar. Não posso, pica-pau O teste começa agora. Bom, então só tem um jeito de fazer isso. fugir, como eu fugi do bico das minhas irmãs. Essa sua juba vermelha é minha, infiel! Oh! da morte. A mais. Evento de dor. Deveras impressionante. Acorda, bamba do terror. Ah, mais outra vez. Eu devo dizer que você é um excelente parceiro de treinamento, Pica-Pau Sam lance de cera e tira cera, Entendeu o que eu disse? Na verdade, não. Hum. Uhul! Mini, olha só, você passou no teste de karatê, o que significa um ano de aluguel grátis pra mim! <laughs> Eu devia ter tido aula de francês! <laughs>